agar video direkomendasi YouTube. Tahukah Anda bahwa retensi video sangatlah penting untuk meningkatkan konten video dapat direkomendasikan YouTube pada beranda pencarian maupun pada halaman tonton berikutnya. Untuk itu agar video direkomendasi YouTube pada beranda pencarian maupun pada halaman tonton berikutnya, Usahakan retensi video tersebut 100% atau setidaknya 80% ke atas agar algoritma YouTube bekerja menyebarkan video tersebut. Satu misal durasi video selama 10 menit, dan ditonton oleh pemirsa rata-rata 2 menit. Dengan begitu video tersebut mendapatkan retensi ditonton hanya 20% saja dan algoritma YouTube pun menganggap bahwa konten video tersebut tidak menarik dan tidak akan menyebarluaskan di platform YouTube. Beda lagi dengan durasi video yang 10 menit, namun rata-rata ditonton selama 9 menit. Dengan demikian video tersebut mendapatkan retensi ditonton sebesar 90%. Dengan begitu algoritma YouTube menganggap bahwa konten video tersebut sangat menarik, apalagi didukung dengan fitur dibagikan meningkat, like meningkat, serta komen yang banyak. Nah untuk mendapatkan retensi video yang bagus tugas kita sebagai konten kreator adalah men-trigger penonton agar betah menonton dari awal hingga akhir. Apapun jenis konten video kita yang terpenting adalah penonton betah menikmati dari awal hingga akhir video kita. Kiranya cukup sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi.